into eyenzekileyo emveni koba ndithole i-award i-aneclan award kwabakho utshintsho olunintsi olenzekayo apha eorganization eh utshintsho lezepolitical silibonile ngenxa yomsebenzi owenziwa ngoomama kwiorganization kuba saye epalamente Kwenzeka i-respond yokuba baphendule bathi bazayijonga le issue yantoni ye-injustice eqhubekayo eSouth Africa because of ilaa nto ke i-apartheid. Ndingathanda ukuthi ku-Anna Klein aqhubeke nokujonga ancede onke abantu abangama-activist